వస్తావయ్యా రమయ్య వస్తావయ్యా రమయ్య వస్తావయ్యా రమయ్య వస్తావయ్యా मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया बतावैया रमैया बतावैया रमैया बतावैया रमैया बतावैया मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया बतावैया रोशनी तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी जो दुख पाऊँ तो क्या आज पछताऊँ तो क्या मैं जो दुख पाऊँ तो क्या आज पछताऊँ तो क्या मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया बता भैया रमैया बता भैया परदेश में सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल इस में दर्द की छाव वस्तावया रमया वस्तावया रमया वस्तावया रमया वस्तावया मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमया वस्तावया रमया वस्तावया वहीं से दूर से ही तू भी ये कह दे कभी मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया मस्ता भैया रमैया मस्ता भैया रमैया मस्ता भैया रमैया मस्ता भैया मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया हो रमैया मस्ता भैया फिर वही एक तारा न जाने कहाँ छुप गया एक तारा न जाने कहाँ छुप गया दुनिया वही दुनिया वाले वही कोई क्या जाने किसका जहाँ लुक गया कोई क्या जाने किसका जहाँ लुक गया मेरी आंखों में रहे कौन जो मुझसे कहे मेरी आंखों में रहे कौन जो मुझसे कहे मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया बस्तावैया भैया बस्तावैया रमैया बस्तावैया रमैया बस्तावैया रमैया बस्तावैया रमैया बस्तावैया